大家好，今日嚟讲武藏号。大部分资讯嚟自维基百科网站。武藏号系大和级二号舰喺原三计划嘅背景下诞生。 喺一九三八年于长崎三菱造船厂建造，一九四零年落水，一九四二年正式服役。喺太平洋战争期间，大和号同埋武藏号喺港口发雾。喺一九四四年，旅伊台湾海战，武藏号嘅第一次出海，亦系最后一次出海。 可怜啊！喺石浦尔海战，俾美国航母嘅轰炸机编队以十九枚鱼雷、十七粒炸弹炸沉。喺呢场战争结束咗之后，七十一年，比美院创办人保罗艾伦喺海底搵到佢条咸鱼。引擎方面，九号舰载锅炉十二座，舰载蒸汽涡轮机四座四轴。舰基本数据：全长二百六十三米，阔三十八点九米，高五十六米。 排水量六万二千吨。喺一九四二年嘅武器装备：九四式四十五口径四百六十毫米三联装蓝炮三座，三连式六十口径一百五十五毫米三联装蓝炮四座，八九式四十口径一百二十七毫米高射炮六座，九六式二十五毫米三联装高射机炮十二座，九三式十三毫米仿炮两座。喺一九四四年嘅武器装备。 九式高射炮六座，有装甲保护嘅九六式高射机炮二十四座，冇装甲保护嘅九六式高射机炮十四座，同埋九三式火炮两座。至于十二厘米二十八联装贫进炮，亦可以叫做火箭炮，有争议。怀疑冇藏号系冇安装呢一类防空武器。舰载机方面，七架零式水上侦察机用舰尾嘅火药弹射器弹射出击。以上就系冇藏号嘅数据。 可惜啊，佢命运已經注定咗沉沒嘅結果啦。 依架武藏号喺宇宙战舰大和号篇度二千七版结尾登场，呢套动画抌落垃圾桶啦！依架武藏号系由小林诚设计，冇错就系二零二里边有大部分舰艇被加入呢啲死花纹嘅悬空。呢架舰艇最早出现喺一九九三年，即系大和号二五二零制作时期设计出嚟，所以呢架船咧同第十八代、第十七代大和号舰有啲似，好似。至于第三舰桥就。 我就唔知点讲啦。呢架船喺二二一零年建造，伏击球进行咗各种波动能量嘅实验。喺副编结尾通知咗大和號，地球喺银河系黑洞。我估大和號到嗰度即刻意大利面条化。宝藏號嘅大小不明，估计全长二百八十米，同副编嘅大和號差唔多大。武器方面，三联装四百六十毫米冲击主炮三座，弹首弹尾导弹各六門，弹质导弹十六門，大量隐蔽火 世界上冇具备波动炮，依架武藏号搭载咗八架波度型小船。喺二零二里边，武藏号前往咗银心，进行咗长期探索，揾黑洞。依家银河系黑洞揾到出嚟啦。依家武藏配备嘅武器基本上同银河号一样，即系少咗个 c l s 系统，真系丑到爆。 引擎方面，铁波顿引擎一座，七四式激光核战变辅助引擎两座。总括嚟讲，我认为依架冇咗好丑，因为依个蓝桥，依个蓝桥配依个蓝体真系丑到不得了。唔夹啊嘛，呢个系敌人。 第一时间打包呢度先，我整出嚟嗰个武藏呢，系好唔到去边。有人问第二十八代大王，我都系用呢个设计，你又唔话佢丑，话佢型？喺呢个唔咪好似啱啱咁样讲咯。用唔啱嘅蓝桥喺呢个蓝睇度，系咪话丑先？如果宫本武藏睇到佢自己个名用喺呢个蓝上面，即刻斩人啊！ <laughs> 唔好意思啊，搞错咗啊，宫本武藏個名咧同战林。 关个名咧系嚟自古代日本嘅灵济国武藏国，所以咧同宫本武藏系冇任何关系。呢个武藏好咧，真系出生嘅时候真系唔啱，系第一次出就俾阿企业去吊打，我依家系唔期待呢套戏。交戏佢死，就算啊，而家嗰个制作班底啊去负责制作呢套戏咧，都救唔到大和服噶啦。点解？睇二零二二零都知咩事啦。 完啦，今日讲到你呢度，下一次咧会做银河号，下次再见。